会錦北連課です大きな拍手お願いしますはいありがとうございます、えー、本日、えー、このお祭りご盛会誠におめでとうございます笑福屋グループ金賞会錦北連課そして、えー、先ほども演舞いたしました共演ですえー、新しくね笑福屋グループというのができまして明るい人たちの集まりですこのみんなでねこの祭り会場を賑やかに盛り上げていきたいと思いますのでお付き合いのほどどうかよろしくお願いいたしますよろしくお願いします

してありがとうございました、えー、気持ちよく踊ることができました皆さんのおかげですそれでは皆さんに礼おぎりありがとうございましたありがとう掛け声いいよっていう声が出てましたね、ねね、素晴らしい楽しそう